ha sido un éxito porque eh, es el fin a cinco años de trabajo eh, de la mejor manera y en el mejor escenario que son los Juegos Olímpicos. ¿no? Eh, sí que el trabajo ha, sido, ha tenido sus, piedras en el camino, ¿no? decir que no ha sido una situación fácil en este último año con la pandemia, pero bueno, no ha sido fácil para nadie, tampoco lo ha sido para cualquier ciudadano de a pie. En este caso, los Olímpicos tampoco íbamos a ser una excepción, pero eh, teníamos que concluir un trabajo de cinco años de la mejor manera y bueno, pues ha sido al final el éxito de traer a Vila de Cans una medalla de oro, una medalla de bronce, doble medallista, pues bueno, es el éxito total. La verdad, estoy muy satisfecho. El siguiente objetivo te dirá Sergio Garrote la siguiente carrera. El, Garrote más eh, deportista y y la ambición deportiva eh, te lleva a la siguiente carrera. O sea, siempre a seguir, pues bueno, pues con esa mejora. Todo se puede mejorar, ¿eh? Evidentemente, eh, el llegar al techo o a lo más alto del Olimpo en el deporte, que son las Olimpiadas, es muy bonito, pero también a veces conseguirlo es más fácil que mantenerlo. Entonces, mantenerlo es lo que hay que hacer, conservar, ¿no? Y estar en lo más alto, pues el máximo tiempo que nos permita el deporte y este ciclo deportivo eh, de estos años, ¿no? Como todo, eh, el deporte es un ciclo y esto se acabará en algún momento y se puede acabar también por el capricho de cualquier eh, eh, imprevisto durante, durante tu etapa deportiva. Pero bueno, de momento vivimos la experiencia, eh, el ser campeones olímpicos pasa a la historia y eso pues me acompañará toda la vida en ese momento, de momento, pero bueno, eh, la ambición deportiva se mantiene. Cuando te lo dicen por primera vez, lo primero que te dicen eres campeón olímpico, eres oro, pero tú no eres capaz de asimilar en ese momento lo que realmente supone eso. Cuando te dicen, oye Garrote, has hecho historia, ¿eh? Y dices, ¿historia en qué? dice, historia en el deporte paralímpico para este país. Eso es muy bonito. O sea, se han conseguido medallas de oro en natación, en otras disciplinas ¿no? Eh, de deporte, pero en ciclismo de brazo, en handbike, no se había conseguido nunca para España. Y haberlo podido traer ha sido muy bonito, ha sido impresionante. Eh, aparte, con una disciplina que ha sido la reina del ciclismo paralímpico, el handbike es el deporte, eh, el ciclismo bueno, pues muy considerado, acompañaban los propios, las propias mascotas de, de paralímpicos en el ciclismo eran handbikes. Entonces dices, hostia, pues es muy bonito haberlo conseguido en ese escenario, en ese deporte, y bueno, maravilloso. Nos mantuvieron muy en secreto qué es lo que estaba sucediendo aquí, en Pila de el revuelo que se estaba organizando con las pruebas. Lo que más me ha gustado es que muchos viladecanenses han puesto han, podido hasta investigar y saber cómo se sucede la prueba, de qué manera se sucede en el ciclismo, de que se sabían el nombre de mis rivales, muy importante. Ha sido también muy bonito, es un detalle a tener muy en cuenta. Y el apoyo de mi ciudad es, el, es lo más bonito, es la medalla más grande que te llevas. El, el, momento en el que sales a la calle y la gente te reconoce el éxito y, y, se siente identificado con esa medalla y con el trabajo que has hecho. Eso es muy bonito muy bonito. Así que, bueno, yo soy tan solo un representante ejecutor del ciclismo, del deporte, que intenta pues imprimir valores en, la sociedad y espero que se hayan podido conseguir. Bueno, esperarlo, esperarlo, tú sueñas con ello y trabajas para ello. ¿eh? O sea, el, cualquier deportista mm, te dirá que lo que intenta soñar es con una medalla en los Juegos, que si encima eres campeón olímpico has conseguido eh, ascender al Olimpo de, lo, de, los dioses del deporte. ¿no? Entonces, eh, <clears throat> no te voy a negar que trabajaba para ello, que el conseguirlo era el capricho de la competición también. 26 centésimas de segundo nos han separado eh, el oro de la plata. Le da muchísimo más valor y de verdad que te digo que he luchado para ello. O sea, eh, tenía metido en mi cabeza en el momento en el que salí en esa prueba que el oro tenía que ser nuestro. Y aunque mm, no sabiendo si lo ibas a conseguir, la ambición era máxima, siempre, siempre. d'ara que es parla tant de la resiliència, que hem viscut tots una, un, un aprenentatge de com adaptar-nos a unes circumstàncies, com ell ha tingut que fer aquesta adaptació a partir d'una, malauradament, o d'un accident, i que això ha significat per ell un nou reptes, un nou impuls, eh, una nova forma d'encarar la vida i, i, i per tant és un exemple de resistència de, i per altra part també per la ciutat lògicament és un orgull el fet de que hagi obtingut aquest èxit a nivell olímpic com la participació també d'en Joel i d'Israel que, que han estat també en aquests Jocs Olímpics representant Espanya i que són ciutadans de Viladecans i que tots ells al final el que són és un orgull per la ciutat i un exemple també d'aquesta capacitat de superar, d'aquesta capacitat de marcar-se fites i, i, i intentar aconseguir-les i sobretot de, de l'èxit i de l'orgull que tenim com a vila de canencs de comptar amb persones com ells a la nostra ciutat.